तुझे न पाऊं जाता हर पल जी इस जहाँ में है और ना होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब तूने मुझको दिल दिया है मैं हूँ तेरे सबसे करीब क्या गिफ्ट देंगे जो आप चाहे आपसे आपको मांग लूँ तो सफर तो कदम तो सफर तो कदम तो एक ख्वाब तू दरिया तू ही प्यास तू तू दिल की बेकरारी मैं सुकून मैं सुकून जाऊं अब जब जिस जगह उस जगह साथ के